siapun. sih Ibu ya ya. ah, eh, iya. Hi guys, I'm with Roy. withdraw withdraw Royce nga iya, mga milyones. we're at uh, the we're at the house Panhof in Koblenz, and we're waiting for Ruel and Jana. We're gonna have a mini reunion. Yes, uh, in ten minutes, Heathers. Yes. Complete. Heathers. Heathers reunite. Kita nyo sa sulod ng CR na daw yung machine machine. E para makagamit ka sa CR nila, dapat nabayad ka 50 cents. 50 cents na rin. 1 euro. Or 1 euro. 1 euro. Pero medyo mo na siya na, na, na, na Pero dapat na makakatulog ng worth of beans. Like, mga accredited nilang mga coffee shops, makakatulog ng worth of beans. Para may maiba, kaon kami sa McDo. Ayawlat kami sa ano, friendship. Tapos Germany para magkaon sa McDo. Mm-hmm. Gusto doon naman Jollibee, ti White na ti Branch. Baka ba kami sa Italy? <laughs> like, no. Ah. Sali mo na, may malit ha. Nag-ibig na. <laughs> False alarm. <laughs> Kita si Sanay, matsula yan. Filipino Crunch. Ay. Ano Crunch? Ano, Guys, ay, naging ba kami? Nga apat pa lang kami galing. Apat Kari kami sa lugar ni Royce. Yay! Four of five! Salam, I'm coming si Luis! Salam, yes, Si Prinsesa Sarah. Asa ano sa salad yun? Kag hmm? <laughs> si... Hmm? si Banchin. si Bato. I'm so happy. Oh. We're complete now for almost two years. Wala mo ko po. Shit, dawig mo naman po, Char. Diba? Hari na kami sa Germany. Do we're always planning to meet somewhere out there, but hindi. God will not permit. Charing. Pero subong. But now, we're here. May permit pa kami. <laughs> May permit pa kami ni kay God. Exam. Um, kabayad just nanay na mo question. Exam permit na kami. Promissory. Fiesta, subong sa ano, sa Sebastiano Strasse, Fion Fitz is a... Ah. Baka ginambay, kaya yung address. Here are the other mga friends. So I cook something for them and for tomorrow also. We'll cook as something I think you need to cook the salad, right? Ang ano? Then why? Bulong na rice na taki siya. Prepare. Prepare. Whatever you call it. Whatever verb you want to use. Describe it. Salad with vegetable, they gagawin na yung pinakook. Di sa kabatuan kayo kita daha, ba naman daha salad. Kaya mo sa Germany, di lang kita mix ang galit. Mga. i-lambda lang kaninyo. Pwede yun siya gamitin, no, di ba? Sometimes. Sometimes. <laughs> hindi niyo magawa concentration. Hindi, Arlie, ah, isa. Sige po, sa palinteng ka. Tatoy mo rin na. Eh. <laughs> Well guys, that's it for today. Thank you very much for watching the video again. You're so sweet. Please don't forget to like this video, share your thoughts in the comments below, and subscribe if you haven't yet. Okay guys, thank you very much and see you in the next one. Bye!